Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Lian de Carta y esto es una exclusiva para 118 alternativos. Solamente les quería recordar que pueden seguir votando por nuestro videoclip desde décimo Lucas con el número 244, un SMS al 8888. Lucas 244, así aprobarán a Carta Bueno, mi Lo siento es que ahora tengo mi cuaderno de testigo. 118 alternativos, mi gente. Cuídense.